Нормально все будет. Скоро заживем вообще шоколадно, я тебе обещаю. Смотри, моя задачка будет просто вот, ну, вот раскидать вот такую фигнюшечку. Вот так вот, покидать. 20 линия, 173, первый подъезд. Слева видим колесо. Вот ну, и так я не проблема. Разговаривать. Да, да,